hozirgi kunda onalar va bolalar salomatligiga e'tibor katta bo'lgani bilan birlamchi tibbiyot tizimidagi xatoliklar tufayli kamchilik bo'lyaptida ishni noto'g'ri tashkil qilish sababli men shunday deb o'ylayman qanday noto'g'ri tashkil qilinyapti ikki ming to'qqizinchi yilgacha bolalar poliklinikasi kattalar poliklinikasi alohida edi bolalarga pediatr javobgar bo'lgan kattalarga terapevtlar javobgar bo'lgan ayollarga salomatligiga umuman katta yoshli aholiga va homiladorlar uchun alohida ayollar maslahatxonasi bo'lar edi va u yerda ginekologlar homiladorni yaxshi qarardida bu ularni mutaxassisligi bo'lganligi uchun lekin ikki ming to'qqizinchi yilda uash sistemasi kiritildi uash degani umumiy amaliyot shifokori u ayni paytda nol yoshdan katta butun aholiga javob beradi bitta vrach ham bolalarga qaraydi ham kattalarga va tor mutaxassislar o'rniga ham ishlaydi shuning uchun ham ish hajmi ko'payib ketdi bitta vrachga qo'yilgan talab oshib ketdi buni orqasidan sifat kamayadi albatta qanday sifat kamaygan natijalari qanday bo'lgan buni keyin natijada masalan pediatriya alohida bo'lgan vaqtda bolalarga ham e'tibor boshqacha alohida bo'lgan ular uchun qilinayotgan ishlar ham ko'proq bo'lganda ko'lami ular sog'lomlashtirish uchun masalan vitaminizatsiya emlash yoki har xil dori vositalar berish bularni sifati yaxshiroq bo'lgan bolaga e'tibor yaxshiroq edi hozirgi kunda men kecha avval pediatr bo'lgan e, vrachlarimiz bilan gaplashib ko'rdim ular aytyaptiki hozirgi kunda ko'proq bolalar ya'ni pediatriya xizmati oqsayapti deyaptida avvalgidek bo'lgani yo'q e'tibor kamaydi anchaga keyin muammoni yana bitta narsasini aytaman hozirgi kunda bizda tibbiyot oliygohlarida fakultetlar avvalgidek qolgan bolalar fakulteti va davolash fakulteti shu asnoda uni bitirib chiqqan talaba bakalavr poliklinikaga keladida umumiy amaliy shifokor bo'lib ishlaydi u masalan pediatriyani bitirsa u kattalarni ham ko'rishi kerak yoki psixoterapevt bo'lgan bo'lsa u bolalarni ko'rishi kerak bu sizningcha qanday sifatni oshiradimi yo kamaytiradimi ya'ni berilayotgan ta'lim keyingi kasbiga to'g'ri kelmaydi mutaxassisligiga to'g'ri kelmaydi да umuman olganda hozirgi kungacha aholi uas vrachi kimligini tushunmayaptida bizni qabulimizga kelgan bemor birinchi navbatda siz pediatrmisiz deb so'raydi ko'pincha yoki bo'lmasa siz terapevtmisiz deb so'raydi keyin biz unga tushuntiramiz yo'q biza unisini ham bunisini ham qilamiz ular hayron bo'ladi qanaqasiga deydi masalan chet elda hattoki nevrologiyani o'zi ham kasallikka qarab bo'lingan insultlarni qaraydigan nevropatolog insultolog deyiladi yoki epilepsiyani davolash uchun отдельно epileptolog bor или nevrozni davolash uchun nevrolog bor masalan a bizda masalan agar bitta men osh bo'ladigan bo'lsam bemorni qaraganimda ham nevrologический ham e, okulist ham xirurg ham ginekolog ham lor vazifasini bajarishim kerak lekin siz buni tasavvur qilishni iloji yo'q ah, birinchi bosqichda ularni qabul qilib turib keyin ularni mutaxassisga yuborishingiz mumkinmi masalan pediatrga yoki yo'q yuborishim mumkin vaziyat bunday edi avvallari har bir poliklinikada o'zimizni tor mutaxassisimiz bo'lardi lekin yangi tizim bo'yicha ular boshqa poliklinikaga o'tkazildi biz keyin talab qilib bir ikkitasini qaytib oldik lekin baribir aholiga qiyin aslonga nevropatolog kerak bo'lsa u yoqqa boring bu yoqqa boring o'zimizda yo'q edida tushunyapsizmi bizni o'zimizni poliklinikamizda yo'q faqat ular shifokorlari и laboratoriya bor kunduzgi statsionar bor biza harakat qilyapmiz lekin baribir masalan men ulgurmayman shuncha ishni qilishga talab judayam katta endi sifat yomonlashsa bu nimaga olib keladi nima nimada ko'rinadi bu ko'rinishi shundaki birinchi navbatda menimcha homiladorlarga bo'lgan e'tibor baribir kamayadi chunki men qanchalik bilimli qizil diplomli terapevt bo'lganim bilan nevrologiyani ham o'qiganman diplomim bor va uchun alohida bir yil o'qidim lekin shunday bo'lsada men uchun homilador bu alohida mavzuda tushunyapsizmi lekin men homiladorni ko'rishim kerak menga yuklangan edi bu vazifa besh yil davomida biza ana shu homiladorlar uchun javob berdik ularni olib bordik qo'ldan kelgancha ginekolog atigi yetti oy davomida ikki marta ko'rardi unda ham javobgar bo'lmasdi homilador uchun javobgarlik hissi yo'q edi menimcha buni orqasidan albatta patologik tug'ruqlar ko'payadi to'g'rimi yoki tuqqandan keyin tug'ruqlar orasini e, kamayishiga ham olib keladi bu lekin o'zbekistonda e, oxirgi yillarda aynan mana shu tug'ish raqamlariga va ayollarda homilaning ko'p bo'lmasligiga ko'p e'tibor berilyapti degan xabarlar chiqadi shunday emasmi da da shunday bizda bu programma bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yildan beri ishlaydi bizda poliklinikamizda o'zimizda e, davlat tomonidan berilgan kontratsepsiya vositalari bor biz aholiga shuni taklif qilyapmiz shuncha yildan beri harakat qilamiz tushuntiramiz ayollarga qanday bo'lishi kerak mana shu e, to'rt xil kontratsepsiya vositasi bor shularni taklif qilamiz sog'lig'iga qarab o'shani qo'llaymiz u bor bizda qilinyapti lekin shu asnoda aholining tibbiy madaniyati pastligi sababli gohida eshak bermaydida masalan ayolga qanchalik tushuntirmang boshqa sabablari ko'p qaynam qo'ymadi deydi erimni o'sha oddiy sabablar bilan ham ayollar anavi qilmaydida ham rioya qilmaydi shunga va albatta sizda ishning ko'lami o'zi ko'pligi ham har biriga to'g'ri tushuntirishga vaqt yetmasa kerak yetmaydi yetmaydi bir stavka ishlaydigan shifokor uch soat qabuli bor uch soat mahallaga borishimiz kerak lekin shu uch soat davomida tasavvur qiling ham yangi tug'ilgan chaqaloq ham emlashga kelgan chaqaloq ham qariya ham qandli diabet gipertoniya kelgan bilan bemor bo'lishi mumkin yoki nogiron bo'lishim uchun vtekka borish kerak unga hujjat to'ldirish kerak shunga juda yam ko'p vaqt ketadi bitta odam buncha narsani birdaniga sifatli bajarishi bu qiyin masalada shuning uchun agar avvalgidek sistema bo'lsa menimcha xalqqa ham yaxshi bo'ladi vrachlar o'ziga ham yaxshi bo'ladi murojaat qilganmisizlar vrachlar shu borasida sog'liqni saqlash vazirligiga yoki hukumatga qilganmiz qilganmiz masalan qanday bo'lyapti hozir avvalgi o'sha tizim turibdi lekin avgust oyida alohida ayollar maslahatxonasi ochish e, qarori chiqdi u o'zimizni poliklinikalarni o'zida ochilyapti endi homiladorlarni ginekologlarga topshirdik hozircha endi rasmiy statistikani sizdan so'rolmayman siz hukumat a'zosi emassiz lekin hozir agar e, siz baholaydigan bo'lsangiz mana shu ayollar va bolalar salomatligiga bog'liq vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganmi yoki yomon tomongami qanday baholaysiz menda nima desam yomon tomonga deyishi mumkin lekin biza harakat qilyapmiz просто bu yerda e, noto'g'ri ish e, tashkillashtirishi noto'g'ri bo'lyaptida bitta shifokor masalan sizga bitta misol keltiraman maktabda bitta o'qituvchi ham fizika ham matematika ham notil tarixdan dars berolmaydi to'g'rimi agar shunday bo'lsa o'qish saviyasi tushadi to'g'rimi bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti men men masalan o'zim tan olib aytaman bir yoshgacha bo'lgan bolalar men uchun bu qiyin masala ular juda nozik bo'ladi ular uchun alohida e'tibor alohida spetsialist kerak meni fikrim shunday terapiyani bitirib kelgan yetti yil davomida mana shuni o'qigan vrach baribir qiynaladi rasman har bir inson e, umri biz uchun qadrlida sog'lig'i judayam qadrli nazarimda mana shu oash sistemasini o'zgartirish kerak birinchi navbatda hozir ayollar maslahatxonasini alohida qil tuz deyishdiyu shu asnoda o'shanga alohida kabinetlar ajratish imkoniyati yo'q poliklinika kichkina masalan biznikilar harakat qilyapti qilmayaptimi ishlayapmiz har bir vrach vijdonan yondashishga harakat qiladi u ham axir anaaqada o'zi javobgarligini his qiladi albatta inson hayoti savol ostida bo'lsa ayniqsa lekin aytingchi mana bu yil innovatsion texnologiyalar yili deb e'lon qilingandi o'zbekistonda mana mhm. shu meditsina sohasida aynan siz ishlayotgan e, shifoxonada mana shu borasidagi vaziyat qanday qandaydir e, yangi asbob uskunalar yoki qandaydir yangi innovatsion g'oyalar tatbiq qilinganmi ah, bu narsa o'tgan yili oktyabr oyidan beri qilinmayapti bizlarga mm, har bir kabinetga kompyuter ajratilgan ну bitta kompyuterda ikkita yoki uchta vrach ishlaydi так bitta единый sistema qilingan lekin hozircha to'liq foydalanish imkoniyati bo'lmayapti shu narsadan chunki masalan bizlar kompyuterga ham ma'lumot kiritishimiz kerak va qog'ozimiz ham ko'pda o'sha ikkovini bir vaqtda qilish iloji yo'q qog'oz judayam ko'p mana shu qog'ozni ham kamaytirish kerak mana shu ham juda yomon yaqinda bitta bemorni gapini aytsam poliklinikaga borsak vrachni qarashga vaqt yo'q faqat qog'oz yozadi shuning uchun davolanishga частныйga boramiz deydi mana sizga bitta baho siz nima uchun xususiy shifoxonalarga o'tib ketmaysiz ishga <laughs> endi e, bir harakat qilib ko'rganman e, bir necha yil avval ham davlat ham xususiyda ishlash juda og'irlik qilgan keyin chiqib ketganman davlatga chunki u vaqtda xususiyda e, pensiyaga ketmasdida to'lanmasdi men uchun bu zarur albatta ikkinchidan e, bizlarda e, aynan bizni shahrimizda xususiyda ham asosan o'zini odamlarini ishga oladi Maoshingizdan mamnunmisiz? Sizga yetadimi? Yo'q, ma, yo'q, yo'q, kam maoshim. Maoshim kam. Endi men juda Yevropa mamlakatlari bilan solishtirib ham o'tirmayman. Ya, o'zimizni pulda aytsam, 1 million 400 ming atrofida maosh olaman. Endi bizada ishlanmalar ko'p, taxminan shu atrofda maosh olaman. Hozirgi kunda kontrakt to'laganim sababli ancha kam keladi qo'limga. Kontrakt ham to'layman qizim uchun. endi nima desam olgan oyligim bir haftaga yo yetmaydi yo yetadi yo yetmaydida ikki marta magazinga borib kelsam tamom haliyam uyimizda hamma ishlaydi shunda ham nima qilaman bilmadim xo'jayin bolalar kontrakt oshgan uch million yuz mingga bu to'g'rida hech kim bilmadim kim qayer qanday o'yladi byudjet xodimlari qanday qilib to'lashi mumkin kontraktni biznes qilishga imkoniyatimiz yo'q shahar joyda ish ko'lami judayam katta yana bizni bo'ynimizga mahalla bilan ishlash qo'yilgan endi buni tasavvur qilishni o'zi qiyin aholiniga salomatligini o'rgatishimiz kerak sog'lom turmush tarzini lekin shakllanib bo'lgan <clears throat> odamga qanday qilib uni o'rgatish mumkin endi vrach bo'lib men kasal davolaymi yo uyma yurib ularga kasallik to'g'risida gapirib beraymi endi chunki biz uyxonadan boramiz boramizku u yerda kim yashashini bilmaymiz kim biladi uda o'ta yuqumli kasalligi bordir yoki bironta jinoyatchi bordir to'g'rimi yoki narkomandir shuning uchun men o'ylayman uash vrachlari uash sistemasidagi mediklarni himoyasi kuchliroq bo'lishi kerak bizlar bilmaymiz qayoqqa borayotganimizni bizni chaqirishadi bemor uyiga masalan tez yordam chaqirganda uni yonida medsestrasi bor uni yonida sanitarkasi bor qo'lida chemodani bor dori darmon bilan a men hech narsasiz shunday boraman chunki men ambulator vrach meni qo'limda hech qanaqa dori darmon bo'lmaydi yonimda yopinib tishlab bo'lmaydi bir o'zim boraman deydi risk ko'payadida xudoga shukur hozircha hech narsa bo'lgani yo'q endi shunaqa voqealar ham bo'lgan siz bularni hammasini ham tanimaysiz endi ko'p yil ishlagan uchun ko'pchiligini taniyman ular ham meni taniydi lekin yangilar ham ko'p shahar bo'lgandan keyin aholi migratsiyasi katta bizlarda tanimayman u yerda bizada kontingent judayam har xil judayam umuman jamiyatda qanaqa kontingent odam bo'lsa mahallada shular bor endi jinoyatchilar ham bor narkomanlar ham bor boshqacha yo'lni topish kerakda ko'proq e, axborot vositalaridan foydalanish kerak deb o'ylayman biza mahallalarda ana o'tkazamiz leksiyalar lekin doim o'sha o'sha odamlar keladi uyda ishsiz o'tirgan pensionerlar har safar shularga aytib beramiz a bundan qanaqa foyda bo'lishi mumkin asosiy yoshlar yo ishda yo o'qishda bo'lishadi bilishi kerak bo'lgan odamlar